ငါကန်ကောင်းတာငါကန်ကောင်းတာအဲအတိုင်မဲ့ထွက်လာတယ်ညီလေးအတိုင်မဲ့ထွက်လာတယ်ထပ်ပြီးရရှိုးအတိုင်မဲ့ထွက်လာတယ်နော်ညီလေးတို့မဟုတ်ပေါ်မှာဟိုးပေါ်မှာနော်အဲမင်းအဲ့တော့အေးနဲ့အဲ့တော့အေးနဲ့အဲ့တော့အေးနဲ့အဲ့တော့အေးနဲ့ကောင်တော့အေးနဲ့မလေးမင်းကိုကြီးအမင်းကိုကြီးအမင်းတို့ကိုကြီးကိုတကားလား 50ရောကျွန်တော်35ရောက်ဟာ35ရောက်ပေးပြီလေအဲ့တော့အဲ့တော့ဟောရောက်ဒီအောင်မှရှိသွားရဟိုးဘတ်တစ်စင်ဟိုးဘတ်တစ်စင်ရဆောမေးနေမစင်မေးနေမစင်မေးနေမစင်မေးနေမစင်မေးနေမစင်တော့မေးနေမစင်လိုက်တော့လို့မရဘူးမေးနေကပို့ပြီးခံဖို့ရတယ်တသားတို့ရဲ့ ก็นักกอล์ฟเพื่อนมาถึงแล้วก็มากิ๊กเกาซาวาเลยนี่ကျွန်တော်ကောင်မကိတ်ကောက်စားရတယ်မတူတော်နေအဖွဲ့30ကျော်တော့မှအများကြီးပဲပြက်လာပြက်လာရပြက်လာရပြက်လာရမကအဲ့ကောင်လည်းရေးပေးပြတာအဲ့ကောင်လည်းရေးပေးပြတာအရန်များတယ်အရန်တစ်တယ်ဆက်ကမရဘူးတနည်းရလို့တနည်းရလို့ဗျာဟောပြက်နေတယ်လောက်ကြပါဦးအရန်များတယ်လူကအိုင်အိုင်ဟိုအဆောက်ဝင်ကျွန်တော်ထောက်ရအောင်အဆောက်ဝင်နေမှာဒီရှိအများကြီးပဲမတက်ကြီးရန် ဝင်းနေဖိယုံးနေရဝင်းနေမလို့ဝင်းနေမလို့ကျွန်တော်ဝင်းနေမလို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းကျွန်တော်ပြူရအပြင်မှာလောက်တာမို့ကျွန်တော်ပြူရနေလိုက်ရှင်းမှာလောက်ပါဝင်းနေကကြောင်ကျွန်တော်က no plan ရှိတယ်အခုပဲတိုင်ဟိုက်လိုက်တွေကြည့်ပြီးပြန်လာတာโอเคပါတိုင်ဟိုက်လိုက်နောက်မှကြည့်ဒီတိုင်ဟိုက်လိုက်ကိုရင်လာကြည့်ဒီကျမတိုင်ဟိုက်လိုက်ကိုကြည့်ဝင်းနေမှာလာလွေပြီးပါလားအဲ့တော့ဦးစင်းလည်းပါတယ်လေအဲ့ချိန်ကကိုဘလက်ယုံကြည်မြင်မိရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကြီးတည်အဲ့ချိန်တော့ဘလက်စောင်းရဲကြီးရတာကွာယုံကြည်ကဘာယုံကြည်မှမသိဘူးအဲ့ကောင်ပျောင်တာ အဲ့တော့အများကြီးပဲလူတွေဥဖေးတို့ရောအများကြီးအများကြီးပဲလာမယ်လာမယ်လာမယ်ခဏလေးငါမရောက်ဘူးအားရပါရှိအဲ့တော့မရှိရ no no no no no no no မိုင်းရောမိုင်းတော့အန်မီရှိရရရရရငါတော့ပြန်ငါတော့ပြန်လိုက်ပြီဘယ်လိုလုပ်လာကြလဲကောင်းနေရရရရရမလာနဲ့မလာနဲ့မလာနဲ့မိုင်းအဲ့ပေါ်အဲ့ကနေ5 percent နဲ့ခြံထားပြီမိုင်းမင်းလာတော့နော်မင်းလာတော့နော်လာမယ်လို့ခဏလေးလို့ဒီမှာ enemy နဲ့တွေ့နေရောကျွန်တော်ကတ်နေကျွန်တော်ကတ်နေဟိုအရင်စီးသွားပြီ။ဘိုင်းနဲ့တွေ့နေတယ်ကွာမကရဲ့လာပြီ။ I got nhai nó nó nó nó nó nó nó nó nó ဘယ်နားမှာတော့ကြီးမလုံးင်းကမရှိလေဘူးမင်းနှစ်ကောင်တော့ပြီးတာဘယ်နားမှာလဲငါကမသိဘူးနော်လားအေးအဲ့တော့တော့မယ်လေဒါ Watch တော့ out! ကဲပြီတော့ကဲပြီဒါကတော့တော့တော့တော့တော့တော့တော့တော့တော့တော့တွေးလည်းမရှိသွားသွားသွားကောင်းတော့တော့သွား Watch out! အဲ့မှာသွားတော့ကဲနေပြီကဲနေပြီမရတော့ဘူးမရတော့ဘူးမရတော့ဘူးကြည့်လေကြည့်မရတော့ဘူးမရတော့ဘူးမကမရတော့ဘူးကဲခိုင်းတော့မပြန်ကဲခိုင်းတော့ခုတည်းခုမှတိုင်ငါတို့စီးပြခံရမှာမရတော့ထားရထားလို့ပြန်ကဲခိုင်းလိုက်ဘောလုံးဘောလုံးနေအာ 啊！保护，别发呀！别行嘛！不要跳哪里的啊！弄个进来呀！啊！哦。哎呀。哎呀呀呀呀！塞巴呢？没塞巴的啊！我哎，麦嗨，收麦罗，哎我。没没没，不要说那了。哎，收麦罗，你听没听到？到哪了？到哪了？ One knock, one knock. One knock, one knock, one knock, one knock. အော်အောက်ဆင်းလာပြီကွာဒီမှာဒီမှာ Nice မကတာပဲ That's it that's it ကန်အဲ့တော့အောက်လေကွာကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုသတိမထားလိုက်မိကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးသတိမထားလိုက်မိကျွန်တော်အပြင်ကနေအောက်ကိုခုံချပြီကျွန်တော်ပြစ်တယ်လို့ပြစ်တာကွာဟိုကောင်ကကျွန်တော်အဲ့လိုခုံချပြစ်တယ်လို့ပြစ်တာကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြစ်တယ်လို့ပြစ်တာကိုကျွန်တော်သတိမထားလိုက်မိအဲ့ဒါလေးမိသွားအဲ့ဒီချက်မိ Thank you လက်စင်လက်လက်စင်လက်လက်စင်လက် Thank you အဲ့ဒီပေါက်ကိုအဲ့ဒီပေါက်ကို ကျွန်တော်အမှတ်ထားလိုက်ပြီကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတစ်တာလည်းအဲ့လိုပဲဟိုဘက်ကနေခုံချလိုက်တစ်တာကြာဒီနားကနေခုံချလိုက်တော့လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပြန်ပြစ်တော့ကျွန်တော် I got supplies ဒီမှာလည်းနဲတာမဟုတ်ရောင်းဟိကျွန်တော်ကားနေတော့ဟိုးတော်တော်အမားမကင်တော့ခွေးကင်မကင်မလိုက်ကျုံတော့ပါကင်မလားပါထီရလည်းမဟုတ်ဆဲတော့ပါကင်မလားပါ sorry sorry ပပလာကိုကာရလားပပလာ Left from မြန်မာအဲမမားတို့လို့ပါဟုတ်ပြန်ပြီအဲ့ခေါ်လို့ဘာနဲ့တော့အာလူမာကြီးတော်ဆော့တယ်ကောတော်တော်ငါဟိုစီးလာခင်မတော်ဘလက်ဘလက်နဲ့လင်းများလို့မပြောရအောင်တကယ်ကိုတော်ဆော့တာမိုက်တော့မိုက်တော့မင်းသွားမှာမိုက်အော်တပွက်အဲ့ဒါဘယ်တော့မိုက်တရာရှင်းမဲလား

ရောင်းမရောင်းမရောင်းမရောင်းတိုင်တိုင်တောင်းတော့မှ၄កောင်းလို့ထိုင်ဆောင်နေရဲ့တဲ့ငါပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့အဲ့အဲ့တော့ကောက်တာကြီးအရန်တင်းချဖြစ်ရဲ့တဲ့ငါပြောနေနေနေငါကန်ကောင်းတာငါကန်ကောင်းတာအဲအတိုင်မဲ့ထွက်လာညီလေးအတိုင်မဲ့ထွက်လာတယ်ထပ်ပြီးရရှိုးအတိုင်မဲ့ထွက်လာတယ်နော်ညီလေးတို့အာကတကာကြီးညီလေးတို့ရဲ့နော်အာကတကာကြီးဟုတ်တယ်အတန်လေးပဲထွက်လာတယ်တနက်ကဟဲ့ချီရောက်မလားချီရောက်မလားပြင်အောင် ငါကောက်မြင်ဘူးချင်းနေကျွန်တော်မူနေကြိုင်မြင်ရနေမယ်အကုန်ဖွင့်ရပါအဲ့ကြိုင်အဲ့ကြိုင်တော့နှာခေါင်းမရိတ်ရိတ်လာပါတော့ဒါတော့နှာခေါင်းမပြင်းနေလို့ပြောနေတော့မကောက်အတန်ပဲထွက်လာတယ်ကျွတ်လိုက်ကျွတ်လိုက်ကျွတ်လိုက်ကျွတ်လိုက်ကျွတ်လိုက်အတန်ပဲထွက်လာတယ်ကျွတ်ပြလိုက်ကျွတ်ပြလိုက်ပြေးပါပြီကားနဲ့ပြေးပါပြီလားထိုင်းတော့လားမချောင်းတော့တော့ပြေးပါပြီကားနဲ့ကြာလိုက်တယ်တော်မယ်လား let's go ဟောနည်းနည်းလေးနေရာနေရာခေါင်းတွားယူမယ်ခဏလေးဒီစုံကျွန်တော်ပါဒီစုံကျွန်တော်ခဏဆောက်ဒီစုံကျွန်တော်ခဏဆောက်လိုက်ဘာထိပေါက်သွားငါပကြီးတော့အရန်အရန်ထိပေါက်သွားတာငါလူ အဲ့ပေါ်အဲ့ပေါ်အဲ့ပေါ်မှာဟာလာပြီဟာလာပြီအဲ့ဒီဟိုဟိုဟိုဟာလေးပေါ်မှာရောက်ဒီမှာလာဟာပြီလာဟာပြီ Marked a location ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဟောဒီပေါ်ကြီးကလည်းဒီပေါ်ကြီးကလည်းဒီပေါ်ရရရှိပါဒီပေါ်ကြီးမဖြစ်တော့လေရတယ်လေဒီနားကတ်လိုက်လေရှိတယ်ပါဖြစ်တော့မရှိပါဘူးဒီနားမှာဒီမှာမရှိပါဘူးရတယ်ဟောကောဆာလိုက်ဟောကောဆာလိုက်ဟောကောဆာလိုက်အေးဟုတ်တယ်ကောခေါ်လိုက်တာကောခေါ်လိုက်တာသူတို့ပြစ်တာကောခေါ်လိုက်တာဟိုးပေါ်ပါဟိုးပေါ်ပါဟိုးပေါ်ပါ nó à, anh còn y này anh còn y này anh còn y này anh còn y nó còn nó y này bali lì cùi à miếng cùi à miếng ờ, nó cùi của ta cả là này ní gì cho má này biết được nó ý nào ý nào liệt rồi ý nào liệt rồi thì bộ mà đấy gì mark the location ချက်ပစ်ခဲ့ရင်တော့ကျေးဇူးပါလို့နောက်ကိုကြီး thank you ပါဗျာဟုတ်တယ်အဲ့ပေါ်မှာအဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်လိုက်ပြတာအိုးကောင်းလိုက်တဲ့အမှန်လေးပါကွာတာကီအိုးဟိုးတောက်တော့ဘွာခေါင်းထွက်နေကောင်တော့ဝိုင်းမင်းမမင်းမထက်မှန်တဲ့ချက်ထက်မှန်တဲ့ချက်မှန်တဲ့ဘောဒီရှော့တန်ထွက်လာတယ်နေကိုထက်မှန်လာအောင်ပဲနိုင်45မှတ်ပြပြလို့မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကပါစော့နေဆိုတော့ဒီကအဲ့ဒါအဲ့ဒါမှတ်ပြရ ဘက်ကိုပြေးပါရအောင်နောက်မှလည်းကြာရင်အောင်နောက်မှလည်းကြာရင်တော့ဖြောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေတွေ့ပြီးအောင်နောက်မှဒီမှာဒီမှာရှိရ mark the location သုံးသွားမယ်သုံးသွားမယ်သုံးသွားမယ်သုံးသွားမယ်သုံးသွားမှာသုံးသွားမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သုံးသွားမှာဝဲနေတယ်အေးဟုတ်တယ်ခုနအေးခုနအိမ်ပြန်သွားမှရမှာလို့အချက်မှန်တယ်ဝါမော်ရီရှိုးလာလာကုမလာကုမလာမဆောင်နဲ့မဆောင်နဲ့မဆောင်နဲ့ကုမကုမ ကောင်းတဲ့တိုင်းပါလားအမန်တော်တွေဖေးပါလားဒီဘက်ဆောင်းမန်တော်နော်တော့ကကတိထောက်ကြအဲလေသူကအဲ့လိုပုံစံပြအပေါ်နဲ့တိုးပြရတာဒါခေါင်းကိုတိချိန်လို့မရအောင်အပေါ်ကိုအဲ့လိုပုံကိုစိတ်စိတ်နဲ့မှန်းပြီးအဲ့လိုပုံတိုးအဲ့လို range နဲ့စိတ်နဲ့မှန်းအဲ့ဒါတိုးပြလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါရဲတဲ့ပြည့်ပြည့်တက်သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းစားမထီဘူးအဲ့လိုမို့တော့မီတာ300ကိုပါတော့တော်တော်လေးတိုးပြရရမီတာ300ကိုမီတာများရင်ဝေးဝေးဆိုမီတာ100ကျော်နဲ့ နည်းနည်းတိုးပါတယ်ဒီတာတရားကျောင်းနဲ့တိုးပါတယ်ကျွန်တော်အောက်ကနေအပေါ်ပြင်းပို့ပို့ပြီးတော့ပို့မြောက်ရတယ်ဗျာသိလားဒီလိုမျိုး cross weight ဒီလိုမျိုးရေပြင်ပေါ်မှာတော့မှဒီပုံမှာဆိုရင်မီတာ200ဆိုရင်နည်းနည်းလေးအပေါ်တင်မရတယ်အဲ့ဒါမှသူအပေါ်ကိုလိုက်ပြတော့ကြောက်ဗျာကြီးကအဲ့လိုပြန်အောက်ကိုပြန်ကျမှာလဲဆိုတော့တော်တော်ကြီးမြောက်ပြီးတော့ခြေကွက်ကိုအာဖြစ်ဖြစ်ပါများရင်မှန်းတတ်သွားမှာအဲ့ဒါကြီးအရွှေလာဇုန်နဲ့ကာရှိအကောနဲ့တွတ်ကြည့်မလားအကောနဲ့တွတ်ကြည့်မလားတွတ်ကြည့်မယ်ဟောငါ့ကိုဘက်ဘက်ဘက်နဲ့ကြည့်ပြီးငါအဲ့ဘက်ကိုတွတ်ကြည့်လိုက်မနိုင်ဘူးမင်္ဂလာပါ မလို့ရွှေပြစ်နေတာအေးရောဟိုဒီမှာတောင်းဝင်တွေ့ပြီတွေ့ပြီတွေ့ပြီတွေ့ပြီတွေ့ပြီတွေ့ပြီဟာတွေ့ဟာတွေ့ဟာတွေ့နေ Marked a location. ဟာတာကီရောနော်တာကီရောတော့ကောင်းဆိုတော့ကောင်းပဲအေးရဒီဒီဘက်နှစ်လက်ပါလားမပေါ့ဒီဘက်နှစ်လက်မပေါ့နော်ချီတော့ချီတာရမယ်နားရရပါ nó vậy rồi nó vậy rồi ó nó mà chỉ rồi nó cũng sẽ chỉ chỉ bị nó máy máy nó chỉ trả nó máy cũng đang nói đấy tiền là ai mà chỉ để nó thì mấy ai mấy ông này chỉ trả ông này kia à ông này ông này toa toa này mà lại bà cả à, nó phân biệt này toa này mà trông nào là là là toa mình là là là máy là máy là máy là khai toa trông nhỏ rồi, tôi rồi lấy mất bỏ về cho khai toa rồi mày

ဒီနောက်ဒီဟောင်းနေရာမှာနောက်မှာအေးဟုတ်တယ်ဒီနေရာမှာခဏနေမဟုတ်ငါကေးလို့ကေးကေးကေးလို့ရင်လို့ challenge challenge challenge ဆိုကေးလို့ရင်လို့နည်းနည်းလောလိုက်တာဆုံးမပေါင်းဆုံးမပေါင်းထားရတာသွားနေအဲ့နောက်ကတော့တစ်ချက်ကြည့်တော့နော်ဒီဒီပေါ်ဒီပေါ်နေလာမှာပဲ Watch out ဒီပေါ်ကြီးရမှာအဲ့ပေါ်ရအောင်မပီပါလို့တယ် highlight highlight လို့ပါလေဒါပြန်မရှာတော့ဘူးပေါ့ဗျာတိတာအဲ့ဒီမိနစ်အဲ့မိနစ်မှာသွားယူလိုက်ရင်အဲ့ shot တွေ့ရအဲ့ shot ကြီးဖြတ်လိုက်ရောမယ်ဗျာပြန်မလို့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့အချိန် အချိန်ပိုဟာဖြစ်တာတော့မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ကတပွဲလုံးပြန်ကြည့်အဲ့နေရာပြန်လိုက်ရှာနေရတယ်ပိုခက်တယ်ဗျာအဲ့တော့မှတ်ထားလို့တော့အဲ့မိနစ်အဲ့မိနစ်မှာတွားကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ရှော့ရတယ်ဗျာဒီတာလို့ Watch out အဲ့ရတော့ရအဲ့အဲ့ဘက်ကနေဆေးလာမဲ့ကောင်တွေအများကြီးရှိပါမိုင်မိုင်မိုင်မိုင်မိုင်ဟိုသွားတာပါလားဒီဒီလေးရောအဲ့တွိုင်းသွားတာပါလားကောင်းလေနောက်နောက်တေချာရလိုက်ဒီအထဲဝင်နေလိုက် ပဲနေပဲအော်ဒီအမလေးဒီရင်တိတိလေးလေးရှိရစနိုက်ပါသတိထားနော်အချိန်နားမှာတာကီးတယ်ကျွန်တော်ခဏနေနားတော့ပါဒီဘက်ချက်ကပ်ပြီးဒီဘက်ပြီးနားလိုက်တော့ပါကျွန်တော်12နာရီခွဲအာဒီဘောတော့မတင်အောင်ကွာတပည့်ကောင်နေကားနဲ့သွားတော့ပါပြီရှိရဟာလာပြင်းတော့တာကီးကဟိုကရှိုးရှိတော့မစီဖနက်ရှိတော့တာကီးကဟာလာပြင်းလောက်နေရှိုးလာအောင်လာဟာပြင်းကညိုလောက်နေတာတာကီးက အဲ့စစ်စားနဲ့ပြည့်တယ် no no မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလောက် range ဒီလောက် range စစ်စားနဲ့မသုံးတော့ဘူးကျွန်တော်ညဒီလောက် range ကျွန်တော်6 6စားနဲ့ပဲပြည့်မယ်ဒီအဲ့ရှိမှလည်းကြံတော့မှာအရာပါပါဟာတယ်ဒီပေါ်ဟာဒီပေါ်လေးမှမသိအောင် mark the location မိုင်လာမိုင်လာမိုင်လာမိုင်လာဟာတို့ကားနဲ့တခါကတ်ထားမလားတခါကတ်ထားမလားမကတခါကတ်တခါကတ်လာလာလာတခါကတ်ဟိုးဘယ်တော့မယ်ဟိုးဘယ်တော့ဟိုးဘယ်တော့ဟိုးဘယ်တော့မလားကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာ Chia chia chia chia chia Oh my god bro Nó vào nó vào kia để nó vào kia để nó Play đi qua Anh còn phóng vào phóng mà bảo Đi hảo đối đâm Thế lấy gì nghe nhiều bà hỏi là hai viên nghe nhiều đi à tâm lên chứ hả đi bà là tâm lên chỗ nào đi သေးပါသေးဘူးကွာကျွန်တော်ကအဲ့ဘက်ပြန်သွားတာဆုံးမငါတို့ကဒီဘက်ရောက်မှအဲ့ဘက်ပြန်သွားမှာကျွန်တော်ပြောမလားအဲ့နောက်ကမတင်ကားဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောရမလားဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဘက်မှာခုနကကျွန်တော်တို့လန့်ပစ်ထားတာကွာကျွန်တော်လန့်တော်ထားတဲ့အိတ်တဲ့တော့ရိုက်တဲ့ကောင်လေးအဲ့ကောင်လေးကနောက်မှာကွာအဲ့လိုမျိုးနောက်မှာဆိုကျွန်တော်တင်တော့တင်တယ်အဲ့ဘက်မတင်ကားဘူးလို့တကယ်လည်းအဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ဒီဘက်ရောက်မှအဲ့ဘက်ကထွက်လာဆုံးပါပါပြီအဲ့အိတ်လေးကတပြော့ပဲနေနေနေရရရရရငါထောက်တာငါထောက်တာဒီကောင်ရရအိုက်ကောက်ခွဲအိုက်ကောက်ခွဲအိုက်ကောက်ခွဲအိုက်ကောက်ခွဲနော် có ai có quyền có ai có để làm à có tao không ồ mà mà gọi là rồi ồ anh ấy bảo nhìn nhá có nhìn nhá lì ồ error gì oh my god Ai ấy mà tì đi I got supplies Marked a location I got supplies. နေစမ်းမနေစမ်းမရောက်နေစမ်းမရောက် này này mấy mấy mấy ya, maga, maga, mấy maga, nade, maga, nade. Nade nó, nade nó. mấy Maga, nade nó, mấy maga, nade nó.